Hier ist die Liste von Burke. Er hat mit jedem Crewmitglied geredet und wie es scheint nur die negativen Dinge aufgelistet. Keine Disziplin auf Konflikte aus. Ein gewisser Miller will anscheinend, und ich zitiere, jeden ehemaligen imperialen Offizier heftig zerfetzen lassen. Mit der Armee des Widerstands versteht sich. Was ist das denn für ein Ausdruck? Warum musste Burke denn überhaupt mit? Die Republik verlangt es so. Und diese Crew, warum gerade die? Wir haben nicht viele und umso mehr Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Alles klar. Erledigen wir unsere. Also, sind alle da? Wir kommen bald auf Adumar an, ein System weit im wilden Raum. Wir sollen Beweise für einen Nachfolger des Imperiums finden. Das verdammte äh, Imperium. Es geht um eine Aufklärungsmission. Die Waffen habt ihr nur für den absoluten Notfall dabei. Ihr sollt Aufnahmen machen, keinen Krieg führen. Keiner von uns hat jemals Krieg geführt. Dann ist ja gut. Wir sammeln nur Beweise. Mehr nicht. Ich bleibe oben und recherchiere weiter. Habt ihr ein Auge auf sie? Ich habe aus der Luft einen Bunker gesehen. Das sollten wir uns näher anschauen. Lance, Kane, ihr bleibt hier und bewacht die Landungsboote. Der Rest kommt mit. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Nur die Ruhe, Miller. Wenn wir in Deckung bleiben, werden wir nicht entdeckt. Was zeigen die Scanner? Wärmesignaturen überall in der Basis. Dann warten wir, bis jemand rauskommt. Wenn die vom Imperium sind, dann schwöre ich. Wir machen nur die Aufnahmen und verschwinden dann wieder. Wenn sie meinen. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Angebot. Ich mache nur meinen Job. Und er besteht nicht daraus, mich mit Ihnen herumschlagen zu müssen. Sie müssten mich nur in die unbekannten Regionen auf der anderen Seite der Galaxis bringen. Toll. Ich würde Ihnen auch Geld geben. Bevor oder nachdem ich Sie dorthin gebracht habe? Wissen Sie was? Ich denke, das werde ich dem Commander melden, wenn wir zurück sind. Wir haben ins Schwarze getroffen. Das ist wirklich, das ist das Imperium. Naja, nicht wirklich. Imperialer Abschaum. Ruhig, Miller. Ich muss nur eine Aufnahme machen, dann verschwinden wir. Mach so viele, wie du kannst. Was, was? Rührt nicht! Bleib in Deckung! Was ist mit dem Rest? Sie waren leichtsinnig und mussten dafür bezahlen. Möge die Macht mit ihnen sein. Lance, bring uns hoch.